आपण आपल्या फिटनेसला सिरियसली घेत नाही असं का आपण आपली नोकरी सिरियसली घेतो आपण आपला व्यवसाय सिरियसली घेतो पेरेंट्स आपल्या मुलांचा अभ्यास सिरियसली घेतात कॉलेजला जाणारी मुलं त्यांचा अभ्यास सिरियसली घेतात आपण टी व्ही सिरीज सिरियसली घेतो आपण रियालिटी शो सिरियसली घेतो आपण क्रिकेटच्या मॅचेस फुटबॉलच्या मॅचेस सगळं सिरियसली घेतो एवढंच काय आपण आपले विकेंड प्लॅन सिरियसली घेतो आज कुठला मूवी बघायचा पिझ्झा खायचा की बर्गर पॉपकॉर्न घ्यायचे की नाही घ्यायचे आपण सगळं सिरियसली घेतो मग आपण आपली हेल्थ सिरियसली का नाही घेत अहो डॉक्टर्सची बिलं भरण्यापेक्षा आपण जर थोडा वेळ आणि थोडा पैसा आपल्यावर खर्च केला तर काय वाईट आहे पिझ्झा विकत घेताना किंवा बर्गर विकत घेताना पॉपकॉर्न्स विकत घेताना आपण पैशाचा नाही ना विचार करत तेवढा मग जिमची मेंबरशिप घेताना किंवा डाएट कन्सल्टेशन घेताना कशाला एक डाएट कन्सल्टेशन म्हटलं तर त्याचा खर्च एका विकेंडला होणाऱ्या खर्चापेक्षा नक्कीच कमी असतो लोकांना फिटनेसबद्दल जास्तीत जास्त माहिती देणे योग्य गोष्टी कोणत्या अयोग्य गोष्टी कोणत्या या लोकांना सांगणे हाच या चॅनलचा उद्देश आहे म्हणून तुम्ही प्लीज या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फिटनेसच्या दृष्टीने एक पाऊल अजून पुढे उचला धन्यवाद